Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito sur la vorto et Zamenhof la nuova congresso en Bologna Cemaro. Ni atingis pagion 363. Ciu, kiu diras che neutrala arta linguo estas nebla, venu al ni, kai li convertigios. Ciu, kiu diras che la parola e organoi de ciu popolo estas malsamai, che ci el parolas artan lingon alie, che la usantoi de tia lingvo ne povas inter compreni, pardono, ne povas compreni uno alian, venu al ni. Cai, se li estas homo honesta, che ne volas consie mensogi, li confessos che li eraris. Li promenadu en la venonta itague en la strato de Bologno sur maro. Li observadu, che il bonege sin comprenas reciproche, la representantoi de la plei diversae azioi. Li demandu la rencontain, rencontatain esperantistoin, cio multe da tempo umono ciu el ili dedicis por el lerni l'artan lingvon. Li comparu tion ci, con la grandega i feroi, cio in postulas la lernado de ciu lingua natura. Cai, se li estas homo honesta, li iru en la mondon, cae ripetadu laute, Yes, lingvo arta estas tute ebla, ca la reciproca comprenigiado de homoi per neutrala arta lingvo estas ne sole tute ebla, sed ec tre cae tre facila. Estas vero, che multe el ni posedas nian lingvon ancora tre malbone, cae mal facile balbutas, anstata o paroli flue, sed, comparante ilian balbutadon con la perfecta flua parolado de aliei personoi, ciui conscienza observanto facile rimarcos, che la causa della balbutato cuscias ne in la lingua, sed nur en la ne sufficia exercitezzo della diritai personoi. To, tio estas interessa sceno, ne diru, quasau sceno de teatrajo, en kiu alvenas exterulo kiu ne fidas blinde, kai volas testi concrete empirie la effettivan funzion funziadon de esperanto kai esas interesse che Zamenhof usas la vorton convertigios char shainas che estas quasau uh, firma credo kai ancau la mi estas interesa facto che la congresso i ludas la rolon de pruvo char homo i rencontra sin persone kai ti congresso i estas laula visio de zamenhof laula percepto de zamenhof estas malfermitae alla loca lo giantaro. Ciar estas multe contactoi. Se tio estas ancora uvalida, ciunie congressoi estas suffice malferma e alex Tio estas unu demando cion mi diras al mi mem por mediti. Kai eble anka vi povas fare tion. Alia punto estas la substreko la mi de la fakto ke homoi ofertas ne oferas sin vere oferas sin por uh, el lerni fremdan lingvon multege da horoi kai multege da mono compare con la ellernado de zia linguoi. Sed i rande de la fino ancao Zamenhof agnoscas la facton che ne ciu esperantisto i parolas esperanton flue. Kai tio eh, ne esas problemo de la linguo compreneble sed esas problemo de i diras exercitezo do tio lau mi hodiau estas ec mal pi acceptebla compare con la tempoi de la unua congresso nome la unua iaroi la unua in iaroin de la passinta iarcento kial char hodio estas multe pli facile trovi rimedoin por lerni esperanton danke alla sen cesa activato de multae esperantistoi. Cai protio mi estas uh, pli espera, char shainas al mi che la bit generazio de esperanto parolanto e parolas pli flue compare con la antaua e generazio generale mi diras, cai tio estas tuta anecdota afero, ne temas pri seriosa studo. Do. Do resume estas du. Punto i kiu in mi trovis por inviti kun mediti. Do la unuan estas la comparo inter la um, lernado de de fremda lingvo kaj de esperanto relate al uh, ofero de mono cae de tempo, cae la lia estas pri la malfermitezzo de la congressoi al exterai interessatoi. Nu, mi esperas che vi joys citiun citiun mediton mi sias che kai homoi tre forte kai tre um, bon core kai subtenere agis relate al eh, lasta sta tempo meditoi sur la vorto ed e citio parolado do china che mi havis bona ideon kai do mi felices pro pro tio kai mi dira salvi felice antagon essa sio frue odio ehm um, gismorgao kai kielcian andauern, sein Fine